أهلا في حلقة جديدة من جيك ويك على جيك سميث معكم سمر المير خلنا نبتدي لعبة هذا الأسبوع هي لعبة The Order 1886 الحصرية على PS4 واللعبة هي لعبة shooter ومغامرة بالمنظور الثالث وتدور أحداثها في لندن في زمن مختلف حيث تتواجد فصيلة من أصناف البشر الوحشيين الذين يهددون البشرية وأنت كواحد من فرسان الملك آرثر يجب عليك الوقوف في وجه هذا الخطر وإنقاذ العالم ترقبوا فيديوهاتنا عن اللعب في جيكس يعود لكم أبطال سلسلة فاينل فانتسي في إصدار جديد للعبة جسدية فاينل فانتسي القتالية الحصرية على الأركيد وراح تكون اللعبة 3 vs 3 حيث تقدرون تختارون فريق من أبطال السلسلة المحبوبة وتقاتلون أصدقائكم للأسف ما ندري إذا راح تطلع اللعبة من اليابان أو هل راح تنزل على الأجهزة المنزلية okay سكوير إينكس هللتوا أم السالفة يعني <laughs> واخيرا شفناك يا شاهين انتشرت فيديوهات لعب لشخصية شاهين العربية في لعبة تكن 7 حيث قدرنا نشوف اسلوب قتاله وحركات الشخصية ونقدر نشوف شاهين يتصارع مع كازويا وهو في اللباس العربي التقليدي وحدنا حدنا متشوقين ان نجرب اللعبة شخصيا طبعا شاهين احنا متشوقين لك مرة مرة و... <laughs> ووايد وايد عجبنا ال style اللي لابسه شيء وفخر انه ما عمرنا توقعنا اصلا انه بيكون في شخصيه عربيه بالزي العربي التقليدي في تكن وحين ننطر البرقع ان شاء الله نبي female character دخلوها <laughs> واحدة من أحلى سلسلة الألعاب عندنا على الـ ps 3 هي سلسلة دارك سايدرز وبالخصوص لعبة دارك سايدرز 2 وعندنا لكم مفاجأة بأن اللعبة راح تنزل على الـ ps 4 كنسخة مطورة ومعدلة اسمها دارك سايدرز 2 Definitive Edition حيث تتابعون فارس الموت ديث وهو يواجه كل أنواع الأعداء ليساعد أخاه ونظام اللعبة action RPG ممتع جدا وننصحكم تلعبونها شنو تبون تتخصصون في الجامعة؟ شو رايكم في تخصص محترف ألعاب؟ جامعة طوكيو للأنمي أعلنت عن افتتاح تخصص رسمي في احتراف الألعاب وفي مقررات مثل احتراف ألعاب الكمبيوتر إدارة أعمال وتسويق الألعاب تعليق وتغطية مسابقات وتحديات الألعاب وإعداد وتجهيز المسابقات والتحديات وهاي الشي كان متوقع مع حجم الجوائز لهذا المجال ها رايكم تبون بكالوريوس في ليج اوف ليجندز <laughs> لا خلاص الحين يعني ما له داعي ليش تتعب روحك وتدرس ومحاماه و... ليش ليش بس قول حق امك وابوك باخذ بكالوريوس في الالعاب يمكن فاتتكم اطلاق شركه يوبي سوفت للعبه أساسن سكريد ايدنتيتي على الموبايل وصرحت الشركة بأن اللعبة وضعت مستوى غير مسبوق من ناحية ال graphics على أجهزة الموبايل وتدور أحداث اللعبة في إيطاليا في عصر النهضة حيث سيكون أسلوب اللعب بسيط ويعتمد على التعامل بين اللاعب وأصدقائه ما شاء الله على يوبي سوفت موجودين في كل مكان وبعد قاعد يسوون الحين الفيلم حق اساسن كريد ان شاء الله ما يخيبون ظنه و by the way لا تزال لعبة The Last Guardian على قيد التطوير إذا على سوني يعني خلينا نقول إنه إن شاء الله عيالنا بيلعبونها <laughs> في نهاية حلقتنا حبينا نقول لكم شكرا على الدعم المتواصل وبعد آخر مرة طلبنا منكم تسألونا أي سؤال تبونه وعجبتنا الأسئلة فبنسوي حلقة خاصة بس حق نجاوب أسئلتكم شكرا ومع السلامة أهلا في حلقة جديدة من جيك ويك على جيك سمير و أهلا في حلقة جديدة من جيك سمي على جيك ويك أهلا في حلقة جديدة من جيك ويك what اوه بس ما فتحت شان في اصدار جديد للعبه ما تطنزون علي في يوم من الايام بحياتي لا واخيرا اه كازويا كازويا اوكي وباي ذا واي في نهاية حلقة حق...